مؤشرات إيجابية وديناميكية متنامية تميز المبادلات التجارية والاقتصادية الجزائرية الإيطالية حيث تعد إيطاليا أول زبون للجزائر حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بلغ قرابة ستة ملايير دولار منها أربعة مليارات دولار فاصلة اثنين صادرات الجزائر نحو إيطاليا ما يجعل إيطاليا شريكا استراتيجيا بامتياز هناك آه، علاقات وطيدة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الإيطاليين أنا نعطيك أكثر من آه، أكثر من 60% من ليزيكيبمون آه، المعدات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي معدات إيطالية وهذا مؤشر يجب أن نبني عليه آه، نريد علاقات تجارية واقتصادية يعني آه، في إطار رابح رابح مع إيطاليا الجزائر بوابة إفريقيا تجمعها بإيطاليا شراكة مثمرة تتعدى أبعادها حدود البلدين آفاق واعدة ورؤية موحدة تستهدف من خلالها الجزائر وروما ولوج الأسواق الإفريقية وما يهمنا هو آه، آه، توطيد هذه العلاقات يعني شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين ولما لا آه، نقل التكنولوجيا ونقل يعني إنشاء مؤسسات هنا بالجزائر للذهاب سويا إلى السوق الإفريقية فهذا يعتبر آه، آه، عامل ايجابي واضافي بالنسبه يعني لهذه الشركات ما دام انها ستكون بمناطق آه، حدوديه تسمح لها بالولوج الى الاسواق الافريقيه لا سيما في اطار اتفاق الشراكه يعني اتفاق المنطقه التجاريه الافريقيه الكبرى زليكاف آفاق الشراكة المربحة للبلدين تعتمد بالأساس على نقل التكنولوجيا والخبرات والتكوين عبر مضاعفة عدد الشركات الإيطالية الناشطة بالسوق الجزائرية والتي تفوق 380 شركة ينشط مجملها في قطاعات الصناعة التحويلية البناء المحطات المعدنية وكذا الدراسات لتتوسع إلى آفاق مستقبلية واعدة من أجل شراكة متينة وتعاون وثيق